Дора болырын бары барынан анал байыны прәсе салқанан бара тұрар оборону министерстведі бұғарбытының ғымыын 17 күні үйнер түрбеніне ақ түйінігер әме елдері түйін күрдік Россия сәбілінілі ақ күйістірі дері көтер онына сығылын чөпчутар бар ракеталарынан мұраттан атылар. Украинаға Николаевқыр ойынығыр у алын үрімен нүрттерілтіға ұтырлаға чыбыт кистебит арма улахан боеприпастарын ысқылатын дәлбіт әптерділер сыл сорук ден оборонавыт министерствіде етінерді. Онтон Купянска хайынсқатынан бәғәңі күн ұстатарғаңы бөлөкпіт авиацияның артиллерияның Харьковская облас Альшана, Петропавловка, Масютовка ден пуннаргар Уона Луганская Народная Республика Новоселовская ден серигер утаралаачыны улаханны кемсегалетте онтаһынын атын пуннарга диверсияны разведканы оңорор алты бөлөгө токтот то бүтер хугар Украине эти бол бут түбелтеге 115 кехите оны сәтте массыны тазуаққа алылар. Оны кытта ымста ғау гаубисаттан мәлейділер. Онтон кыһыл лиман хайынскатынан киім бөлі өкпедеме қаллаантын серттен атағы күйінін ол егер состақ содалақ сылсыппекден системені наран, Луганскайғы Невская Червоная Деброва пуннаргар етенне Донецкая Григоровкатыгар отарлағатчына алларыттылар беге иккис мотострелковай полковыт подразделениета Луганскайғы Червона Поповка ден пунга Икки танкынан атакалаабыт Украина саллааттарын ныйдылар. Онны одуттан тақса саллаты тәлгәттілер. Уапсайнан кығыл лиман қайынсқатынан незалежна байыстыра сәтті онтан тақса кейлері соқ болла қаздағыны сәлейлерін себе кендері кіттәсетімнәсті. Аны туран Донецка қайынсқатынан Вагнердар Артема Скордарқа аттын ылыйға қарса суақтар, онтан соғыру бөліқпыт байестара кына төттүттен қалын қаққа болулар, арай красныйден нәйленелі ақпуыңа бұсуылар, онан айомниктар контрнаступленияларын сетте түгілден тоқтаттылар. Онтон бәғәһә уанны тә биеттергер көмөға авиацион артиллерия оны сәргі Солнцепек кыттыста Красноуынна Константиновка ден көтірі алылар. Сеттіті тағылатылар артиллерия алтуын төр сұрдағы толырды. Түміге натын ойымниктара уанна Украина саллааттыра 306 чекелері аны ұғықтыбат ұғынуларын тұйдылар. Әгелгі сәрилерін техникатын кәккәтігер. Эл 119-ден Великобритания оңорбут артиллерията дәлбі барды. Он таңын Авдеевкаға 10 онтон ступашкы пуңы Америка радиолокационы станцията 10 Онтон Донецкі соғыру өттігі орынны Запорозға қайынсқатының еліңі бөлі өкпітеме авиационы артиллері күйғар терегаран Павловка, Шевченко, Червоная, Великан, Новоселка онына Новоданиловка, Малая, такмачка ден сердерге сүйізбе анча Украина саллааттырын соғғынылар, қаздағыны серилерин сәбін онына сетімнен берділер, онтын Херсону тухайтынан түйерден чабайыстыра күттамек соғғынылар, әме келге сәрилерін сәбін кенлерге күттығынардылар. Россия суғал тактическа армиятын авиациятынан артиллерия байастырынан Украина артиллериядан ағуан үс подразделение тігір байастырғар техника тігір опция 112 ройонға Коромнёң оһулунна колобур Херсон коратка украинистар гром ден тактическе бөлөктөрүн идир сагылыр пууннара делби барда Запорожская область преображен категортер дон төрдүс артиллерилерин бригадатын командалыр пууннара эме Серегатта тәңнесте Херсоны обылағын Великий ден сергер высуылар анала пәрәселерін оңырор күйістерін көрер істер пуыннары үрәлінне, ол кемнерге серттен тураныра қаллаантан адаға Көретелер күйістер біт, ақ біт, эмерики тексер біт айданна хаймарсын 9 реактивны снарядын сыылларыгар тирер дебетлер, Оны тағынан пилота соқ көтін үйір 19 аппараты эмиет өңнерділер. Эфирге көрсе қадерім.